Littafin ganɗoki kashi na uku. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. barkan Masu sake saruwa a cikin wannan sabon shiri na karatun littafin ganɗoki kashi na uku. A labarin da ya gabata kun ji irin yadda ganɗoki sarkin yaƙi yake ba da labarin irin yaƙe-yaƙen da ya halarta da irin gwabzawar ya'ukan da aka yi har kun ji ma inda da a ƙarshen labarinmu da ya gabata inda mutanen tegina da kagara suka kasa haɗe ko da ruwa ne saboda tsoro da fargabar yaƙe-yaƙe yanzu za mu ci gaba da inda muka tsaya daga nan sarkin sudan ya tara jama'arsa ya ce ya shawarce su bisa kara a yaƙi turawa in dai saboda shi ne su zo gashi su kama shi duk ɗaya ne don kada ya zama an hallaka jama'a saboda shi ni kuwa sai na miƙe tsaye na ce faufau ɗan galadima buwaye da oban doma jikan kaka da sauran sarakuna duka suka ci wannan ba ta yiwa ran sarki ya daɗe yadda dai ɗoki ya ce haka za a yi ba mu yin ƙaurin suna a banza sudan duk tana tsoronmu sa'annan a zo a kama ka kamar mace kuma mu ne jikokin shehu na kusa a ji mu ne muka soma ba da kai sulub ba a ga inda aka murje haki ba ba a ga inda aka tara kura ba balle a ce lallai maza sun yi aiki a wannan wuri wannan ba ta yiwa ba mu bar wa baya abin faɗa har abada sarki ya ce shikenan kora ma haka nake zato na taɓa ku ne domin in ji inda kuka kwana allah ya kawo su ran nan a yi juye ba ni ƙwarya ranar talata ranar talata daga matacibu turawa suka aiko manzanni uku zuwa ga sarki kafin kyartawar edo na ratsa kan biyu daga ciki da wawilo tun ba a ji ko jawabinsu ba na ce ɗayan ya koma ya kai labari na ce masa ni ne ganɗoki na garba sarkin yaƙin musulmi rigima cimar banza mazaje fa suka shiga yin ɗamara aka yi ta fidda sulke da kayan lifida da kwalkwali da kwalkwali da buke da bindigogi da takubba da masu domin tunanin zaruntaka wani duk ka gama da shi sai ka ce ran sallah ne ko kuwa wani buki don murnar za a yi shahara na ce na ce masu biɗar faɗa daga nesa balle ya da mu a gida ranar alhamis kuma suka aiko manzanni biyu sarki ya ce gan ɗoki kar a kashe su ba a kashe manzo amma a bar su su koma su faɗa musu koko ko da a shirye muke wanda duk ya ɗobo duk wanda duk ya dubo rikidan sarkin sudan a loton nan ya san akwai magana tun ranar asabar rundunar yakin mu suka soma fitar da suka mu fita ta kofar na gwarji ranar lahadi goma ga watan karamar sallah mazaje suka shata daga suka shata daga aka gwabza kowa ya koma ya ja da baya aka koma aka sake yankaru wanda duk ya ga sarkin yaƙi gandoki ya san ba abin ba da na biyu wannan zamani inda duk na cire ƙafa kuwa don garba gagare babban ɗana ke mayarwa sai kirare ake masa gagare namijin maza doki doki ba haye ba ne gado ne sai na cewa aliyarsa sarkin bindiga ɗan bindiga suka yi safu suka yi safu suka yi aka goce akwarori duniya duk ta yi baƙi da hayaki kunnuwa kamar su kurance ƙarar bindigogi na kowane sashe ta zama sai ka ce hararin kaka sai na shiga cikin abokan gaba ina kirari ina ta filla kawuna ina cewa wane ne bai san gan ɗoki na garba ba ni bakin baran sarki a gayawa maza gan ɗoki ana nan aka kashe galadima mujaili da mai gari gwarabe da waɗansu mazaje masu yawa ba domin allah ya sa na ci na sha ba da tawanan nan ta kwashe mai gari gwarabe kuwa tun kafin ya fito daga gida sai da ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu ya tara iyalinsa ya roƙe su gafara ya yi ban kwana da su ya ce allah ya tara mu a darar salamu abin da ya sa haka kuwa tun da can a farko ana yi masa tsegungunma wai ya yi wa iyalansa takalman gudu don tsoro domin ba a ji ya ce komai ba cikin shawarwarin da ake yi ashe ta ciki na ciki maza dangin gujiya sai na fasa a kan sam mai kwaya. ka sani ba abin da ya karya gwamutsawa sai mai ruwa da aka buga mana zarumawa suna neman cin gaba dawaki suna togewa domin tsoron karar mai ruwa da ba su taɓa ji ba da na ga haka sai na husata na sauka na ɗauki garkuwa na shiga musu barna bisa barna ta aku a wannan wuri sai ka ga doki ya yi wulli ya yadda mai shi abin dai babu dama allah kiyashe mu da mugun gani da mugun ji amin sarkin suran ya sauka ya yi zaune ya haɗa zuciyar nan sai ka ce ƙasa ba abin da ya motsa shi idan aka yi ɗoki sai ya raka wa jama'a tsawa da waɗanda aka koro da waɗanda suka yi koro duk sai su juya a guje ibrahim sarkin nasara cimarka yaƙi na abu da sarakuna suka gaba dama barna ta yawaita bisa jama'a suka ce ranka ya daɗe bugun da baka iya ramawa gwamma ka guje masa suka yi suka yi suka yi suka yi ya tashi yaƙi ya ce gudu kam babu Ni kuwa na ce, ran sarki ya daɗe, da gudu gwan makunar baƙin wake. Ya ce wannan batu sai saba ba, wannan batu bai saba ba sarkin yaƙi. Kafin ya tashi sai Allah ya ba su wata dabara suka sa aka rufe gidansa da ƙofar da zai shiga. Domin sun sani in ya riga ya shiga gari har ya kai gidansa ba shi gudu har abada sai dai a yi mutuwar kasko. saboda tsoron haka suka yi wannan dubara da ya hau ya nufi gari sai ya tarar da kofar gari a kulle sai ya yi salatu ya ci sarakunan da suka sa aka yi haka sun cuce ni ya karya linzami ya, zaga birni nan take gari ya fashe iku ya tabbata ga Allah shi ne mai aikata abin da ya so abin tausayi da firgita na wannan wuri mu da kanmu muka kashe junanmu domin rashin sani mai ƙaramin ƙarfi ya ga takansa ga yara da manya buya-buya cikin dawa sai ka ce fari ga kishi ga kishi da yunwa ga wahalar tafiya cikin daji babu ko takalmi ga ƙurar dawaki gami da zafin rana wannan ɓarnar da aka yi ta cikin gudu ta fi wadda aka yi cikin yaƙi a wannan gudu ba ta dukiya ake yi ba ni sai na sa matata gaba da ɗana garba gagari da goɗiya ta hurɗe da barana inda gana ban ga wanda hankalinsa bai tashi ba sai wani mahaukaci wanda ake ce masa kwasau sarkin yaƙi sai ka ga yana gudu yana zamiya kamar ya hau doki yana gudu yana zamiya kamar ya hau doki ya yi ɗamara cunkus da tsummoki ya ya goruna da dagage bai kula da abin da ake yi bai ciki ba yana cewa bagazam bagazam bagazam dawa maganin dawo dawa maganin dawo dawo maganin dawa Bayan haka mutanen shi da Ugu da kagara suka haɗu da sarki da dawan ba gurin nan fa ya zama dole ne a gare mu, in ka ɗaya mutanen ƙasar na asali da aka tarar da su saboda haka har arnan ‘yan-gwai suna yi mana dariya, suna kiɗi suna rawa, suna waƙa suna cewa, kwaran-kwaran da kaya suna gudun nasara. a cikin gudun nan 'yan mazan suka kasa na ci gudu har na gaji ƙishi da yunwa suka sha mini kai na faɗi sai buɗe baki a cikin dare maciji ya sari ɗan daga na yaro na aka ɗora shi a kan godiya da can kuwa matata na kai garba gagare yana janta da wani ɗan jariri a bayansu su uku ne su uku kenan a kan a ɗaya an ɗaure su da rawani don gudun faɗuwa wurin gangara rafi ko kuwa gyangyaɗi cikin dare garba gagare yana rataye da goran ruwa inda gana yana rataye da goran tsabar da aka jiƙa musu a kwarciyar sirdi idan ya afa sau biyu ya buɗewa na bayansu su afa sau guda. Kai co! Allah wadan ɗan wani ba shi koto tausayin tsofuwan nan. Sai Garba Gagare ya lura. Idan kishiyar ruwa ya dame su, sai Garba ya ba su su kukurba don su jiƙa maƙoshinsu. Idan ruwa ya kare kafin a sami wani Garba sai ya ɗebo musu lingaɓun ganyen kalgo suna taunawa don su sami miyan haɗewa sai ka gama ce ta naɗa ƙafafunta da kallabenta shine kamar takalmi wata ta faɗi tana buɗe baki za ta mutu don ƙishirwa da yunwa ita kwance ɗan ta kwance waɗansu mazaje sun rabu da iyalansu ba su san inda suke ba allah ya tsari dukkan musulmi da fitina da tashin hankali duniya da lahira amin muna cikin sansani da dare cikin bukkar ganye yarinyar nan ajali ya same ta kafar inda gana kuwa da maciji ya sara sai zabgiya take yi sai tsutsa da mugunya ke fita da safe na ɗora su kan godiya na ɗaure na miƙawa garba gagare a salwayi a salwayi sai dafi ya ɗebi inda gana su yi kamar su duka za su faɗi ga wari ya sha mana kai duk 'yan tsummokinmu sun jiƙe da ruwan miki kwamfa sai ruwan haɗewarmu ya ƙare sai na tafi garin buruntu na miƙa wa ‘yan daga na linzamin garba gagare ya bi kurmi garin neman ruwa ban komo wurinsu ba sai da maraice na same su a haye zaune sai da zari ido suke yi da na ga alamar sun sha wuya na tambaye su dalili inda daga na ce mun gangara cikin rafi garin mu taka tudu sai na fisgulin zamin godiyar muka komo dukkanmu rica cikin kwari allah ya sa tsohuwan nan ta faɗi waje ɗaya ni kuma waje ɗaya sai muka yi ta kuka da harguwa da salati gashi wurin kuwa bawa mai jin ka wani sai Allah kowa ya zo sai ya yi ƙaimi ya haye can fa tuna ni namiji ne sai na tashi na kama godiya na haye da ita na ɗaure ta a wani itace na zauna tsohon nan kuma ta kwaso kayanmu ta hawo da su to gadara gadara gadari kuma ga dare ya yi a nan fa aka yi kokowar sahorami da sahoro mu ba mai iya hawa har ka zo ka same mu daga can sai ga garba gagare kasam kasam ya ciki gora da ruwa sai muka ɗauki murna da buɗe baki kamar mun haɗe shi kamar mu haɗe shi shine ɗa ɗaya tangan da goma bajimi ɗan bajimi a nan kuma muka kurɓa hankalinmu ya komo na ɗora su na kama ragama muka tafi to jama'a a nan muka kawo ƙarshen karatun wannan littafi na gandoki kashi na uku sai dai ku biyo mu gaba domin ku ji yadda za ta kaya a cikin kashi na hudu